kudwal ane chala sunta gan majur niaw an lui wana kunam de chwer pinde Victoria or Victorian Electoral Commission. Kwen de banke Victoria abeloy ne pay tier kutok akor bawara gam lutio mapet te chweri te chwer yin bu wara ekero yo wara gang tina ekede lower house won piny wara gang dite e ekede upper house won niaw kal kunu won imbu waraga batiyom cite Waraga waragan tuyen ha batiom da bagol tok kutiyang berlo kerro kutiyang eh, kiri diak ba miya cece row ku kiri diak bamia cece diak cite koriyen ku kapiat bagatiom ka dia kwerin ngun ka apa house kinang tol kero bin ke cuer waraga tueng bin tuk tautin or dala raw ti chwarin kin la ba nimrai ke dik ba ke tau namba twe nga ba tau chi dun korien ke ke twe namba to namba ro ba tau chi dun korien kiran dun kor kere diak ka ba tau kiran dun kor kere ngwan ba tau kiran dun kor kere dik ba tau kiran dun kor te imbe ke box ke dik ba ke tiom chi te korien na chake wara ke kun ke chake tiom kika bakek ler boki kero yimbi kina batau tede ku berkena tau longde na jagat tiong na kor kwon kin brana batic ran lui ran maktab ku bi kwon te bine luati na kor kwon tangi e chwer kin be namba ba yu tongwan pro gwel tongwan gwel tuk tuk tongwan e namba koy ko to koy bi kwon e tok na che yen on website vec.vic.gov.au. Ugut Tokij.